पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम का आवेग हिलोरे ले रहा है कुल मिलाकर उनके खिलाफ पूरे देश में निंदा अभियान चल रहा है उन्होंने आतंकी हमले की निंदा करने के साथ ही पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने की वकालत करते हुए शुक्रवार को कहा कि क्या कुछ एक लोगों के करतूतों के लिए आप पूरे देश को दोष देंगे इसी बीच कुछ लोगों द्वारा सिद्धू को पायल भेजी गई और कहा गया कि अब आप इमरान की धुन पर नाचिए आतंकी हमले को लेकर सिद्धू के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर गुस्सा निकाला है दिल्ली के भाजपा नेता ने तो ऑनलाइन पायल गिफ्ट कर दी साथ ही तंज कसा है कि अब आप इमरान की धुन पर नाचिए हसोड़ नवजोत सिंह सिद्धू आखिर पाकिस्तान प्रेमी कैसे हो गए हैं यह समझ में नहीं आ रहा है Subscribe our channel and press the bell icon for more